Yağdı mi budun yağını Gamlarına nereden geldin Bu paunini kaygı elem Ayvanına nereden geldin Bazen sermest bulup yürüdün Bazen gamgin bulup yürüdün Bazen sermest bulup yürüdün Bazen gamgin bulup yürüdün Şarap tutkenmişim ecelni Cevaplarına nereden geldin Şarap tutkenmişim ecelni Cevaplarına nereden geldin O'limgada boy tanlamas erkak ayol yosh tanlamas o'limgada boy tanlamas erkak ayol yosh tanlamas yolg'onchini hech tanlamas armonini nerdan kelding yolg'onchini hech tanlamas Ermanına nereden geldi? Çektin min hır Rabbim Gam köterdin musibetli Çektin min hıl ukubetli Gam köterdin musibetli Bilmeyin şimdi işini Yalgamına nereden geldin Dost bilmeyin çin bir işliyim Yalganına nereden geldi? Şul vakt kaçış bulmagan Ölümden kaçıp kutulgan Şul vakt kaçış bulmagan Ölümden kaçıp kutulgan Oley Okya oyun nazarla durgan nişanına nereden geldin? Okya oyun nezerlep durman ey Nişanına nereden geldin? Ya odami bu dünyanın Gamlarına nereden geldin? Bu faunini akayu elem Eyvah ona nereden geldin? Ermanına nereden geldin? Nişanına nereden geldin?